好，那我们今天要来展示的是中国神话故事系列《吴刚伐木》。那我们今天呢，会利用这个主题，呢，让小朋友来认识两个三色它的做动的原理跟使用的方式。那首先呢，是装在这个手持斧头上面的 Motor Duo 的倾斜开关。那这个倾斜开关呢，它会根据倾斜角度的不同，而会发出 On 或 Off 的讯息。那这个舵机呢，就会。 根据这些倾斜开关发出的讯息，让上面的这个斧头跟着做出挥击的动作。那另外一个就是装在这个树上面，长得跟倾斜开关长得很像的震动开关。那顾名思义呢，这个震动开关它在感应到震动的时候呢，它也会发出一些对应的讯息。那根据这个震动开关发出的讯息，上面这个舵机呢，就会慢慢的让上面的这个树干呢。 慢慢倾斜，做出倒塌的效果。那我们现在就来展示一遍。 好，展示成功。那我们今天的展示就到这边，谢谢。